conseguir Robux Doutor Heden. Oh, aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Aí, ó. Conseguimos três Robux. Vamos tentar receber. Que Twitch Tem que ter cinco Robux. <laughs> Ah, parabéns. Mas vamos ver se já... Nossa, tá ainda carregando essa coisa aqui nesse site tem três códigos, tá, galera? Todos os sites vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Beijo. Ah, eu nem cantei uma música. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para seus amigos. Yeah! <laughs> Gente, aqui ó, vocês vão ali em Connect Roblox com a Conte, uhum. tá? Aqui vocês colocam seus usuários do Roblox totalmente no, assim ó. Parabéns, único código da né? Enter. Tô com zero robux. Vamos vir aqui, já vamos copiar o primeiro código. Nem sei onde que coloca os códigos, tá? Já tô, só tô copiando. Onde? Aqui. e Código na tela. Meu Deus, não copiou. Aqui as books. Aqui as books. <laughs> Eu escrevi mesmo. Ganhei 25 centavos. Pera aí, deixa eu ver se eu ganhei mesmo. É, 25 centavos. Com licença, vamos pegar o, o segundo código. Copia, copia, copia. Aqui, aqui, aqui, Colei aqui. Pera aí. Eu deixei espaço Parabéns. Exarias. Exarias Books. Erros técnicos. Vamos tentar de novo. Então vamos pro outro código, por enquanto que o assistente aqui, ó, vê o que, que aconteceu. O que aconteceu, que ele é ele que, que, ele que mandou essas coisas. Tá, não sou eu, então se, se quiserem falar alguma coisa de errado, fala com ele. Ganhamos um, não sei quantos robux a gente ganhou, eu sei que ganhei muito. Tá, queridos? Então, o assistente aqui ó, ó, já arrumou, já tá sabendo ali o erro, tá, querido? Aqui, ó, ele meio que errou. Eu vou copiar aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, é Exar army Não sei o que, que é army gente. Todo mundo coloca army no nome. Não entendo por quê. Hum. Não, peraí. Play, okay.